yo, yo, yo! Yo! Heb je ze weer hoor, de man van het team. Wat gaan we doen vandaag? Vandaag, vandaag gaan we bootjes maken. Ja, het is alweer een tijdje geleden, drie jaar geleden ongeveer. En eh, ja, de vorige video. De vorige video was een enorm succes en er was een vraag naar, dus... Nou ja, waarom niet weet je? Lekker weer vandaag. Wij wel een beetje, maar eh, we hebben oude ingrediënten niet genoeg. We moeten nog even nieuw halen. Wat gaan we doen? We gaan naar de molen en laten de video beginnen. Ja, toch? Kom Yo boy. Yo. We zijn bij de molen hè? Je gaat maar even eh, alle ingrediënten scoren. Ik de set vergeten. Hé, oh, dit is hey, een <laughs> nou Ja, uh, eh, Chitty die zei heel dat ja, ah, je bent een recept vergeten, dit, dat en zo. Dus eh, ja, ik wil jou even een foto kan sturen van het recept. Weet je gewoon in zijn zak zetten. <laughs> Oh. Kijk eens even, heel de kar vol. Heel de kar vol met allemaal pesto, eieren. Hoppakee, 50 en, eieren. Meer dan genoeg basisvoer. Ga lekker mixen, wind. Kijk eens, het staat al helemaal klaar. Kijk, vieze emmer. Vieze emmer. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We gaan ervoor. Lekker. Eh. Nou, het is zover. Boilies maken 3.0. Het gaat nu toch echt beginnen, hè? Vandaag maken we een simpele basismix die voor iedereen makkelijk te maken is. Ja, we hebben het in het verleden ook wel eens gebruikt. Goede resultaten opgevangen. Enige tijd al niet meer gedaan dat boilie maken. Maar ja, jullie vroegen om, dus eh, waarom niet, weet je? Wat gaat er allemaal in zo'n mix zitten? <laughs> Ja. ja, ja. Polenta. Hoppakee. Hebben we nog lekker een beetje beursmoes? Ham, lekker eten jongen. En als laatste een beetje toon. Oh, dat vinden we lekker, dat vinden we lekker. Nou, natuurlijk gaan er ook nog ijsjes bij. We hebben 40 stuks bij ons. Eh, we maken een mix van 4 kilo vandaag. <laughs> ben ik wit? <laughs> ja, dat dacht ik al. We maken een mix van 4 kilo vandaag. Dus wil je nou een kilo eh, mix maken of wat dan ook doet, dan even gedeeld door 4. Gewoon de 4 delen. Gewoon de 4, een kind kan de was doen. En eh, we gaan beginnen. Ja. Voor 4 kilo bollen, wat heb je allemaal nodig, jongen? En een kilo griesmeel. Griesmeel. Je bent griesmeel. Dit is griesmeel. Hoppakee, kilootje. Hoppakee, kilootje. Strooien, heel die voor. Weet lekker man. Weet je hoe dat ruikt daar, griesmeel? Nee, laat eens Oh, <laughs> lekker man, lekker man. Weet je dat heel een <laughs> nou, als volgende basisingrediënt gebruiken we maïsmeel. Daar gebruiken we 800 gram van in onze 4 kilo mix. Daar moeten we even niet te veel doen, er zit een kilootje in. Kijk, dit is maïsmeel. Kijk, lekker man. hop Juist. Juist, Nou, perfect man. Wat hebben we dan? Het volgende dat we gebruiken is polenta. Polenta is ook een meel. Ja. ja. En dan ziet er zo uit, een beetje geel achter. Gaat ook 800 gram van in de mix. Dus, een beetje niet te snel. Ja, netjes hè? Zo. Netjes. Hij ziet er lekker uit. Kijk, als het een beetje mist, nou, staat nog niet zo heel veel hoor. Ja, wil je ook proeven? Nee, <laughs> Lekker man. Ja, dat vindt hij lekker hè. Oh. Dan gaan we door. We hebben net de polenta gehad. We gaan er 600 gram ja, beurtgoed uh, aan toevoegen. is een van onze zelf gekozen ingrediënten. Ja, dit is beurtgoed. Gewoon vogelvoer, zo klein mogelijk. Strooi je flink wat van. Zo is goed. Hatse flatsa. Hatse flatsie. Kijk, dat ziet er lekker uit hè. Hop, nog een beetje. Hoppa, nog een beetje. Dat ja, kan ik oh! Het zit in mijn mond. het zit in mijn mond, het zit in mijn mond. Zo, dat smaakt lekker. Nee, nee, nee, dat moet nog wel een beetje weg. Zo. En als laatste, tarwebloem. Tarwebloem, niet te veel hè? 400 gram. 400 gram. 400 gram tarwebloem. Minder 400 gram tarwebloem. Minder dan de helft. Ja. Niet te veel, zo, zo ziet tarwebloem eruit, dat weet iedereen. Iedereen dat weet hij niet ook. Lekker man. Ik weet ook hoe het nu smaakt. voor smaak. je weet het. Lekker. Oh. Oké, dit is onze droge basismix. Als je zou willen, kan je hier nog natuurlijk uh, eh, een <laughs> paar ingrediënten aan doen. Als je zou willen. Nee, nee, nee, nee, nee, wacht nog even. Nou, dit is onze droge basismix. Flinke emmer vol. En eh, ja, dit is in principe de basis, dus je kan er zelf nog een paar ingrediënten aan toevoegen. Wat je wil, bijvoorbeeld uh, hennep, eh, chili, knoflook. Wat zou je dus lekker vinden? Ja, alles joh. Alles? Je, kan er zelfs stront doorheen gooien, maakt niet uit. Als je zou willen dan kan dat wel, maar niet heel fijn lijkt mij. wij gooien er zelf nog een beetje koekjesmeel doorheen. Dit is koekjesmeel. Beetje wat bruiner. Lekker zoet. Voor goede stoffen. Hoppakee. Oké, niet te veel. Het ziet er een beetje voor de smaak. Ziet er goed uit man. Ga het eens even lekker mixen. Hoppakee, dat ziet er lekker uit. Nu hebben we nog één stap. En dat zijn eieren. Eieren. Oh, Hij slaat hem niet eens kapot. Nee. Hij slaat hem niet eens kapot. Ah, dat zijn de gays van Chitty, jongens. <laughs> Hij is weer niet kapot. Deze man slaat twee keer een ei op mee kapot en beide keren breekt het ei niet. Per kilo droge basismix gebruiken wij 10 eieren. 10 eieren. Dus eh, wat hebben we hier? 40 eieren in totaal? 40 eieren. Ah, lekker man. Die gaan we allemaal eens even invullen. Gewoon even allemaal inmikken. Kijk, lekker man. Op de Hoppa, 40 eieren. Even flikken oude ding weer. Hatsie. <laughs> Hoppakee. Hoppakee. Hoppakee. Hoppakee. <laughs> Lekker. Ah. ah. In mijn nek, weet je zeker? Nee. Ah. nee. Ah! Weet je zeker? 5? five. Ah! ah! ah! Zo. ik zit helemaal oh, onder. oor. <laughs> oh, lekker man. Nu hebben we hem al. Nee, nee, nee, het op de camera dan. Hoppa. kijk. Nou mensen, de eigen zitten erin. 45 à 40 stuks in totaal. Heerlijk. Ja, was, toch? Eh, niet elke ei is daar ingegaan. Nee, beetje Dat kan je wel zien. <laughs> Ja, toch? Hey, steen, schaar. De winnaar mag een beetje mee en dan is okay. Steen, papier, schaar. Ah, lekker. Nee. Kom maar. Geen ei, Geen ei. Nee, nee, alleen maar meel. Ja, snel. <laughs> hey, heb je deze? Ben je niet klaar, hè? Maar <laughs> nou, om zo meteen het draaien een beetje makkelijker te maken op de roltafel, als die worsten klaar zijn, dan zijn ze natuurlijk nog een beetje droog. Ja, dikke worsten. Ja, die worsten die op de draaitafel leggen, als je dan begint met draaien, ja, dat is gewoon helemaal niks. Dus vandaar per kilo droge basismix ongeveer 10 à 20 milliliter olie erbij gooien. Wij doen dat met hennepolie van Nash. Nou, wat dat zal het zijn. kilo. Dat is 250 milliliter. Dus. En als laatste... Lekker flevertje. Lekker flevertje. Lekker flevertje. smaakt zo, dit, dit stinkt zo erg hè. Oh joh. Dat is gewoon oh. een geconcentreerde rotzooi. Ja. Kijk. Nu kunnen we gaan mixen. Zo, ik ga mixen als een gek. Ja, doe dat eens even. Hou. Op het moment dat je nou één grote regel hebt, dan is het klaar. En dan gaan we nu naar huis toe om die bollen te draaien. Heerlijk. Kut, alles valt. It's time to roll, baby. Ah. <laughs> Ja, wat knijpen man. Leren ze dan, de eerste boilies. <laughs> je ziet er lekker uit. Zo kan je dat? Kom maar. Nou mensen, je kan natuurlijk met het deeg zelf balletjes gaan draaien. Of je koopt even voor 20 euro zo'n boilies spijt. Je hebt ze ook op hoge druk, maar zelf knijpen, ja, dat is natuurlijk een stukje goedkoper. En zwaar. De bedoeling is dat je zo'n borst op de draaitafel legt. De is ook online ergens te kopen. Genoeg zaakjes. En eh... Ja, dan leg je de bovenkant erop. Dan gaan we rollen. Doe jij mij zo voor? Eerste keer dat je het doet. Oeh. Kom maar. Iedereen klikt ja, jou, hè? Beetje in en weer. Ons mechanisme is nog niet helemaal professioneel. <laughs> Lekker onder de muur. Ja, is goed zo. Kijk dan, hoppa, je Okay. Alles erin, zo, kijk, hoppa. Hoppa. Oké. Okay. niks is, hè? Dan gaan we naar stap 2. Neem jij mee? Ja. Lekker. Is gewoon metaal, hè? Daar niet had denk We weten dat je een kas bent, maar dat hoef je niet altijd zo te laten zien. Kijk dan. <laughs> Gewoon metaal, hè? Hoor, die spuiten is gewoon kapot. Heeft hij gewoon even die metalen spuiten uit elkaar lopen trekken? Ja. Kut, sorry. En we hebben nog best wel veel dingen. Zo, kokend water. Ja, ja. En eh, de laatste stap is dat je de bolies in een pan met kokend water gooit. En als ze dan goed zijn, komen ze bovendrijven. Dan moet je ze weer uitscheppen. En dan, dan komt er nog één stap en die laten jullie zo meteen. <laughs> Gooi vriend. Opereren. Op Ah, niet zo gooien. <laughs> Oh, man. Schrijf het gewoon in. Oh, maar dat is ook leuk. Ah! Hoppakee. Hoppakee. En nou is wachten. Schaal is leeg. Twee minuten ongeveer. Yo. Ze drijven. Ze drijven, hè? Dus ja. ze zijn klaar. We zijn klaar. We gaan scheppen. We gaan scheppen. Ja, ja. Schep jij. Ik ga ze eens dus even scheppen voor jou. Oep. Aan de andere Ja hoor. Dikke bak, dikke bak. Lekker man. Ja ja, begint ergens op te lijken. Ja, we hebben nog flink wat bollen op het vuur staan. Maar eh, deze mogen vast drogen, hè? Hoe lang? Twee dagen drogen. En daarna of in de vriezer bewaren, of je moet ze even vacuüm verpakken. Want, eh, Anders gaat het echt tering wat schimmelen en dat wil je niet. Dus eh, ja, je kan ze ongeveer een week buiten de koelkast bewaren. Of anderhalve week. En, dus ja, dan ga je vissen, gewoon die bolies eruit. En flink in het water, niet. <laughs> Yo, yo, yo, einde van de video weer. Ja, ja, was weer een lekker, lekker dagje draaien. Ja, maar ik zit echt helemaal onder de ei, jij Ja, ja. We moeten over 10 minuten weg, dus even snel douchen, opfrissen en dan kunnen we weer vandoor. door. Eh, vond je nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En eh, abonneer voor meer. Ja, komende periode super dikke plannen. Tot en met 6 mei ben ik eh, samen met zitten. Ja, het zit niet allemaal. Nee. ik ben denk ik al 19 nacht gaan het vissen of zo, dus ik heb heel veel video's aan. Check het later. Laat. En abonneren, hè? Abonneer.